असलम दोस्तों मेरा नाम अहमद रज़ा है और आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हैं तो जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ आ चुकी है और इसका बहुत ही सबरी बेसब्री से इंतज़ार था तो देखते हैं कि हमारे पास क्या उन्होंने दिया उन्होंने दिया ट्रिक एंड ट्रेट क्रेट और इसमें उन्होंने दिया है ये हमें फर्स्ट पे वम्पायर सेट इसका इमोट बहुत ही आला है और पहले भी ये आ चुका है उन्होंने दोबारा दिया उसके बाद उन्होंने दिया हमारे पास हेल फायर यू जो बहुत ही दिखने में बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी है और वन ऑफ माई फेवरेट यू की स्किन है और उसके बाद Halloween party U M P forty five उसके बाद हमारे पास आ चुकी है helmet level one two three और बहुत ही प्यारा है और नीचे इसमें टाइम लिमिटेड है one day three day I think three day के लिए और इसके बाद हमारा काम जो है इन्होंने अचीवमेंट भी दी थी तो वो अचीवमेंट भी देख लेते हैं ट्रिक एंड ट्रीट ट्रीटमेंट तो ये अगर हमारे पास चार चीज़ें होंगी तो हमें फोर्टी पॉइंट्स मिलेंगे और हमारे पास एक प्रीमियम क्रेट आ जाएगा तो जो खरीदना चाहते हैं वो ले सकते हैं कितने थर्टी यू सी और टेन दो सौ सत्तर यू सी का शुक्रिया